Bueno, mi nombre es Luis Guillermo Gutiérrez, soy de La Ceja, Antioquia. Trabajo con el SENA hace 10 años, en todo lo que tiene que ver con el trabajo del aguado. Resulta que el aguado es considerada el acero vegetal y es considerada una gramínea lo que quiere decir que es el pasto más grande del mundo. Entonces yo podría decir que la guadua es la madera del futuro. Es una madera que se produce muy rápido, una guadua se produce en seis años. En esta zona se producen seis años, con las características de lo que vemos aquí, entrenudos cortos, fibra gruesa, muy buena resistencia. Una sola guadua me resiste a mí en proporción más o menos una tonelada. y hago que ese proyecto sea lo más económico con los recursos que tengo en la zona. Y cada zona nos da maderas, nos da tierra, nos da piedras, al, lado de una quebrada tenemos raíces, tenemos un poco infinidad de cosas y esos materiales no le les está dando el valor. Es un material que, por cosas de la vida, no sé, creemos que el cemento, que el superboard, que el drywall, eh, maderas procesadas son las más finas, no. Eh, la naturaleza misma nos da a nosotros los recursos para hacer las obras y mucho más bonitas y mucho más exclusivas.